Nous voilà arrivés au lac. Lass uns den Schatz finden. Il faut d'abord trouver le poisson doré qui va nous montrer le chemin. Stimmt. Glaubst du, dass der Fisch hier lebt? Guck mal, wie dreckig das hier ist. Tu as raison, c'est vraiment très sale. Poisson doré. Goldener Fisch. Il n'a pas l'air de se montrer. Lass uns hier doch schon mal sauber machen. Dann sind wir wenigstens nicht umsonst hierher gekommen. Bonne Idee, nettoyons le bord du lac. Los geht's. diese alte Plastikflasche ist übrig. Hä, hey, Lilou? Bonjour les enfants. Hallo, hallo. Oh, le poisson doré. Je ne peux plus respirer dans cette bouteille. Libérez-moi. Der Plastikmüll ist gefährlich für uns Fische. Merci d'avoir tout nettoyé. Dank euch kann der See wieder atmen. Das hat sogar Spaß gemacht. Oui. Als Dank dafür, dass ihr mich befreit habt, sage ich euch, wohin ihr gehen müsst, um den Schatz zu finden. Et ouvrez bien grand vos oreilles. L'abeille Biene est petite, mais sage. Elle guidera vos pas die weise Biene wird euch den Weg zeigen.